سجغت زوج جماضين سجغت زوج جماضين توريخ شمت بد الدين أسفارنا نرثي الطاوين عزم ضايد في غجين وذمنا متسيثين وذمنا متسيثين نظمات ذي عرزين أدذور غوار ذي الجين أذقيم غتي غفاوين أثماث نثران اللوشين أثماث انتظرات بنين أثماث زيت تسمن تفوين زويت غب حرار النم زويت غب حرار النم ممت زويت التفسوين زويت جيزدغان جاري نشراف تيماثين وتجيد من الشيخ خسن وتجيد النشي كيخسن وتجيد النشي شميجين وتجيد الشمضي نضان وتجيد الشميكي زوين أتذور غوردا يجين أد قيمة غدي غفاوين أتذور غوردا يجين أد قيمة غدي غفاوين